¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? No sé quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? Bueno, acá el equipo Ruggiesconi Ruggesconi. Va a ganar. Sí, no hay forma que perdamos, ¿eh? <laughs> Con Vamos. Me gustaría llevarte a un lugar que quiero que conozcas. Lo sé. Pero, eh, espera, pará. Mateo, sí, ¿no? Sí. Para mí era el para mí es al revés. Confío en él. A ver, 3, 2, 1. Sí, Mateo. Mateo. Para él es Luna, para mí también. ¿Es Luna? Me gustaría llevarte a un lugar que quiero que conozcas. ¿Vieron? <laughs> a ganar. Mm. ¿El pueblo dijiste no te acordás? No, no me acuerdo yo. Hablé un montón. <laughs> El lo dijo. <laughs> Dije un montón de frases. Bueno, ya está. Bueno, perdimos la primera. No era Luna, era Mateo. Lo esencial es invisible a los ojos. No sé, lo escuché, pero yo no entiendo bien porque para mí lo esencial es verse bien. Ah, vos. Sí, fui yo lo dijo Felicity. Lo dijo Felicity. 3, 2, Claro, lo dijo Felicity, pero Jazmín lo repitió. Ok. Me acuerdo porque me reí cuando lo leí. Sí. Lo esencial es invisible a los ojos. No sé, lo escuché. Pero yo no entiendo bien, porque para mí lo esencial es verse bien. Y ves con los ojos. Vamos a ganar. Muy bien, muy bueno. Ahora me cierra todo. Ahora entiendo por qué no quería Bueno, para mí acá es el señor Agus. Entonces, para mí... <laughs> La dijo Gastón. Vamos. A ver. Gastón. Gastón, no sé. Claro, ahora me cierra todo. ¿De qué hablas? Ahora entiendo por qué no querías que te escriba en tu cuenta de Felicity. Por qué no podías escribir la letra de una canción. Y por qué elogiabas tanto a Luna en tus posts. Se lo dije desde un principio. Es que los hicimos ganar. Sí, sí. Lo sabíamos, lo sabíamos. Está bien, muy bien. Un aplauso. Ganaron, muy bien, muy bien.